بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bütün alamlarını yaratgan alloh subhanahu va taologa hamd sanolar ikki olamni e, sayyidi bo'lgan rahmatil alamin bo'lgan zot payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga saloti durudlar nozil bo'lgan bo'lsin alloh hammalarimizni yaxshiliklarimizni qabul qilib mm, xatolarimizni alloh o'zi kechirsin bosayotgan har bir qadamlarimizga alloh o'zi ajrlarini hasanatlarini mukofotlarini alloh o'zi ko'paytirsin ya'ni umid bilan bir maqsad bilan bir tilak bilan uyimizdan shoshilib taomlanib man xufton namozini jamoat bilan o'qiyman degan bir maqsad bilan talab bilan harakat qilyapmiz alloh bu harakatlarimizni alloh o'zi manfaatli qilsin parvardigor o'zini huzuriga borganimizda jannatdan ko'ra yaxshi bo'lgan ya'ni jannatdagi jannatdan yaxshi bo'lgan narsa unda abadiy qolishlik ana shunday maqomni xudo hammamizni o'zi nasib aylasin parvardigor yaxshiliklarimizni qabul qilsin sayyoatlarimizni o'chirib duolarimizni parvardigor allohim o'zi mustajob aylasin xotamul asob aytadi to'rt narsa to'rtta narsani qadrini to'rt toifa biladi deydi to'rtta narsani qadrini to'rt toifadagi odam biladi ya'ni nima bu desa ya'ni qo'lidagi turgan narsasini o'sha narsa ketib qolgandan keyin bilasiz yigit ko'pgina puli borligida undan ehson qilmaydi ehson qilgin desa qilgisi kelmasdan shu majbur o'rtog'ini bir gapidan qo'rqib yoki undan bundan qo'rqib necha qilib olganda keyin hali pul ketib qolgandan keyin o'ziga o'ylab o'ylab shuni yaxshi qilib olgan ekanman deydida keyin odamlarni qilayotganini ko'rib manda ham pulim ko'payib ketsa man ham qilaman deydi yaxshi niyat alloh yetkazsin lekin o'shani boshida o'sha narsa dunyo qo'lida turganda undan sarflab olganda u yo'qoladi olloh imtihon qiladida banda siz bilan bizni imtihon qiladi bitta sadaqani bitta e, nimasi keladi fazilati nihoyat darajada chiroyli bir e, sadaqa haqida bir e, ehson qilishlikni mukofoti ya'ni Xudo taolo qur'onda bu va'da qilinganda misol man o'zim xususida o'zim gapirsam man bir narsani va'da qilsam imom bo'lgan taqdirimda ham lekin insongarchilikdan bu va'dani ustidan chiqaolmasligim mumkin chunki man ham oddiy insonman to'g'ri ho'p ba'zilarga qaraganda ilmim bordir lekin baribir insonmanda qilgan va'damni ustidan chiqa olmasligim mumkin chunki inson bo'lgandan keyin hammasi ham xuddi mana shu yusuf alayhissalom haqlarida so'rashganida inshaalloh biz hozir tayyorgarlik turibdi inshaalloh yusuf hissasini aytib beramiz yusuf alayhissalomni yusuf alayhissalomni ham dengizga cho'kishligi payg'ambar edi lekin uni o'sha baliqni qoniga kirib ketishligidan bir hikmat bor edi sadaqa haqida e, xudo taolo qur'onda e, ar rohmon surasida astaibillah hal jazaul ihsani illal ihsan ya'ni ihsonni mukofoti Ya'ni ehsonni jazosi faqat ehson. Ehsonni mukofoti bugun ehson qilsa, unga qaytib kelishligi yana ehson keladi. Ya'ni uni mo'nob qo'ying, duo qiling demaydi. Xudo mana yoqdagi dunyosiga baraka qo'shib qo'yadi. Bir chetda, chet mamlakatda tarixda Bir odam shunaqangi bir sinfda mana sinfda o'g'illarimiz nevaralarimiz keladi opa opa deydi ertaga bayram bo'lyapti ekan biz bolalar bilan to'planib bayramga chiqyapmiz shunga o'n mingdandir pul munchadandir pul beramiz yig'amiz ekan deydi nevaralarimiz aytib qoladi gohida eshitib qolamiz o'sha sinfda shunaqangi gap bo'ladi shu to'planib shu o'sha e, sinf rahbari o'qituvchisi ustoz shu olib chiqishmoqchi bo'ladi olib chiqmoqchi bo'ladida shunda bir sinfdagi o'quvchilarni ichida bittasi kambag'al bo'ladi uyiga borib shunaqa bo'lyapti bir riyoldan pul yig'ilyapti bir riyol yig'ilyapti shu bir riyol topib beringlar deb ota onasiga yig'lasa qaranglarki oiladagi sharoitni qaranglarki bir riyol adashmasam vallohu alam bizni pulimizga bir yarim ming so'm bo'ladi bir dollar bir million ellik ming bo'lsa yuz dollaringiz uch yuz yetmish uch yoki uch yuz yetmish besh riyolda shu bir yarim ming ikki ming boring uch ming shu atrofda bo'ladi bir riyol shunaqangi bir riyol topib berolmaydi ya'ni oilada endi sharoitni tasavvur qil ertasi kuni sinfga boradi sinfdagilar endi hammasi pul yig'sa yig'ayotgan paytda o'sha sinfdagi ustoz haligi bolani puli yo'qligini biladi aytadiki falonchi deydi turolmaydi deydi man senga hozir bitta savol beraman agar san bu savolga san javob bersang deydi man senga bir riyol beraman ya'ni san bugun bu nimaga qo'shmaysan san o'rniga man qo'shaman shu bir riyolni ya'ni man san shu savolga javob berganlik uchun san pul bermaysan o'sha bir riyol o'zingda qolaveradi keyin turadida o'zi biladigan savol beradi shuning shuni javob bersa bo'ldi senga bu mukofot bo'ldi mana san berma o'sha puling o'zingda qolaversinda man senga to'layman dedi oradan vaqtlar o'tib turib haligi inson nima deydi zamonaviy qilib aytganda multimillionerga aylanadi millioner bo'ladi bir kun o'tirib o'sha e, o'zini tengi tushlari shunaqa nima deydi bizni e, oshna ohanglari bilan shunaqangi yorug' birodarlar bilan o'tirib yoshlik davrlari esiga tushadi yoshlik davri esiga tushadi esiga tushib haligi bir riyol ham esiga tushmayapti shunda shuni haqqini to'lashim kerak deb izlab izlab izlab izlab haligi ustozini uydagi o'sha nima deydi damashq telefonini topadi telefon qiladida o'zini endi kimligini ta'riflaydida siz falonchimisiz ha man sizni shu ko'rishmoqchi edik deb ko'rishlik joyini belgilaydi belgilaydida keyin borib o'sha yerda ko'rishadi ko'rishib ha mana tanidingizmi yo'q tanimadim man o'sha sizni bir o'quvchingizman haligi bir riyo bergan bolaman deydi e ha tanidim yaxshimisan endi ozgina bir suhbatlashgandan keyin shunda haligi o'quvchi aytadiki o'sha bir riyoni haqqini to'lagani keldi deydi shunda haligi ustoz aytadiki qayta ancha masofadan keladi shuncha bir masofadan qancha ming riyollik benzin расход qilib shu bir riyol to'lagan ekandim ha to'lagan ekandim o'tiring mashinaga o'tirib olib borib bir shunaqangi endi u ustoz aytyaptiki bir qasrni oldiga borib to'xtadi deydi qasrni oldiga borib to'xtadi deydi to'xtagandan keyin o'sha bir riyolni haqqiga mana shu uysizlik ho ulug' mashinani ko'ryapsizmi ha ko'ryapman falon million dollarlik mashina o'sha mashina ham sizga verirse sizni e, bank raqamingizga falon ming dollar pul o'tkazib qo'yilgan nima uchun deb so'raydi ustoz shunda karata ustozi shogirdiga qarata aytadi e, shogird ustoziga aytadiki ustoz o'sha paytda siz bir riyoldan yiqqaningizda mani cho'ntagimda bir riyol yo'q edi otam bilan onam shu darajada kambag'al ekanmizki shu bir riyolni ham topib bergani imkoniyat bo'lmagan ekan o'sha paytdagi manga siz bir riyol to'laganingizga mani bundan xursandchiligim bunaqangi uylardan o'nta emas undan ham ziyod dunyoni bersangiz ham uni haqqini siz to'layolmaysiz man to'layolmayman o'sha e, mani xursandchiligimni haqqini man to'layolmayman siz man bir riyolman shu darajada xursand degansiz shu odam dunyodan vafot qilib ketayotib turib ustozini haqqiga yuzdan ziyod masjid qurdigan ekan va mingdan ortiq bog'larni ustozini nomidan ektirgan ekan bog' qilib ehson qilgan ekan ustozini nomidan va farzandlariga merosni bo'lib berayotgan vaqtda merosni bo'lib berib turib ma'lum bir qismini ustozini nomidan yana masjid soldirishlikka farzandlarga vasiyat qildi ya'ni ehsonni jazosi faqat ehson yaxshilik qilish rumiy hazratlarni aytadi taofi baytul halil kori osonast tavofi baytul jalil kori mardonast Ya'ni Ibrohim Halilullohning Ka'basini taof qilishlik oson Ya'ni Allohning bayti Ka'ba Ibrohim Halilulloh qurgan yer yuzida birinchi bo'ldi. Shuning uchun Rumiy hazratlari Ibrohim Halilulloh qurgan bayt, ya'ni bandani qo'li bilan qurilgan bayt degan. Buni borib taof qilishlik oson. Qanaqangi oson bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, dunyo bo'lsa, sharoit bo'lsa, boy kelishlik uchun hamma hamma imkoniyatlar bo'lsa, mana samolyotga o'tirsangiz 4 besh soatda o'n soatda Borishimiz, kelishimiz sahobat ichida 10 soatda Allohning baytiga olib borib kelyapti. Kori osonmiz, bu oson bor ziyorat qilish deydi. baytul halil, tavofu baytul jalil kori mardonasi. Jalil Allohni aytadi deydi. Allohni haqiqiy qurgan bayti kori mardonasi. Mard odam Alloh. Bu qaytisi mo'minning qalbi degan. hammani ham qo'lidan kelavermas ekanda mo'minni qalbiga xursandchilik kiritishi eshitib qolamizki hey birodar aziz siz ulug' mukarramsiz keling endi shu bir inson bir o'zidan kechirim so'rayapti ayniqsa yoshlar kelini urishib qolib ketib qolgan bo'lsa yoki kuyovini kelin qizi kelib qolgan bo'lsa kuyovini kechirish yoki kelinini kechirishlik bo'lsa ey olloh va'da qilyapti joning halqumga kelgunga qadar tavba qilsang man qabul qilaman deyaptiku nima uchun siz kechirolmaysiz yo man kechirman xudo kechirsin man kechirmayman deydi bu degani man xudodan ustunman degani kechirdim deb og'izdan chiqarib olishlik ham oson emas azizlar lekin buni kechirdim deb turib qalbdan haqqoniy chiqarish kerak til uchida bo'lmasligi kerak o'sha kechirdim aytilgan so'zga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir hadislarga kelgan. O'sha kechirim kechirimlik bo'lishlik haqida, ya'ni so'rashlik ham bitta ikkita narsa kelgan. Kechiring uzr birodar deb turib, baribir o'sha bir-biridan uzr so'ragan odam ikki qo'lini bir-biriga tekizishadi, qo'llar bilan. U ham bu ham. Ya'ni so'rashadi. Agar qalban ana shu narsa bo'lsa deyapti. Qalban o'sha narsa bo'lsa deyapti. kuzda daraxtni bargi qanday to'kilsa ana shu daqiqada ularni gunohi shunday to'kilib ketadi deydi buni shayton xohlamaydi azizlar biling shayton xohlamaydi ichimizdagi bizga eng katta dushman bo'lgan nafsimiz xohlamaydi kechirimli bo'lishlikda kechirib olishlikni xohlamaydida bizga qarshilik qilib turadida kechirmadi endi uni yuzaki bo'lib kimdirdan tilim qisilib qolmasin kimdirni gapini olmading mana demasin deb turib kechirim so'raydigan bo'lsa agar ikkasidan bittasi til uchida bo'lsa uni gunohi to'kilmaydi nariginiki to'kiladi oddiy bo'lsa assalomu alaykum va alaykum assalom deyishlikka mana shuncha mukofot bo'lsa azizlar boshimizni sajdaga qo'yib qo'limizni duoga ochib kechqurun kelakat turib tahajjud namozi o'qiganimizda qancha mukofot bor ekan alloh hammamiz mana shu mukofotlarimizni olloh siyod xudoyi taolo hammamizni bu dunyoda imtihonli dunyoda imtihon desa talabamiz talabalik kimdir universitetga kimdir undan sal balandroq bilan kimdir o'rta maxsusga hozir imtihon topshiryapmiz o'rta maxsus bo'lib qolmasin keyin hammamizga oliy o'quv yurtiga imtihon topshirdik ya'ni jannatga jannatda ham jannatni ichidagi eng maqomi balandroq makonga himmatni oliy qo'yib himmatni yuqori qo'yishlikni alloh hammamizga o'zi nasib qilsin parvardigor gunohlarimizni alloh o'zi kechirsin yaxshiliklarimizni alloh o'zi bardaom qilsin doim doim allohni roziligiga harakat qilib borishlikni parvardigor alloh hammamizga o'zi nasib aylasin va axiru davana anil hamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin allohu